ਸੁਮੀਤ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਓ ਮੱਛਰ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ